Elburu nagusia eta zuzena lonzeri ezeskoa ematea eta bueno, horretarako ba, greba eredua betikoa jarraitu beharrean ba, bilatu dugu beste modu bat. Eta hori izan da ba, liburutegi hartzearen arrazoia. E, bueno, azkenean asamblea luzatu inda, zera bestia, orduan, aber benetan ondorio batzuta jatzegean, ja koordinadora sortzea behira edo, eta gero, ba, gau bela, ba, bai, gitarreba, masaje taierra eta danetik eta gau. Taller desberdinak sortu eta bergiroa... Eh, Hori da, bai. Estan den pizkaz bai. Batez ere, eske, llegetu gara konkursera, harreman nak falta direla, normalean ez daukago aukera alako ikastetxe desberdintzako jendea batzeko orduan ba, berri nola bideratu edo... Hori da, eta gaude oituta baita ere, ba, bakoitza bere zentruan edo bai gauzak itea, baina benetan indar, olako indarrera kustaldiak berriz emateko, ba, igual berdala harreman minimo bat edo ba, olako gehi da sortzeko.